Prize, motherfucker. Hey, hey, you're my mom. Nah, Uma, Uma ini e apa ke sana? Aduh. Ada musuhnya di sana. What the eh mau eh eh jajan jatuh jatuh nah aku bingung eh jejak kaki nih siapa nih ini kumpan aja nah Ini nih nih nih nih nih aku nung main Mantap mai. Saya lagi. Nah, mati deh. Mati deh, nih. Iya. Ya. Ah.